똥. <laughs> sengkok sengkok lah ada Bakti, ada saya Siska, ini Mbak Bila. Hmm, enak rujak komo. Komo, komo. Komo ada. Jajan Bila yuk. Ini terus nak. Hey guys. Pedes banget. Gila. Luar biasa. Luar biasa. Bagus, bagus. Dengan pedes sana, pedes soal. Aku masih suka Sobat Kis Tadi nggak bersilang Hey! Eh, eh, eh. ini enak bukannya gak enak banget enak banget